risponde se dove teniamo tutti gli oggetti delle baby cry in modo che non vadano persi in giro バスサンド belle foto così questo c'era già tutto prima qui abbiamo cambiato qualcosa